विरमनलाचे गुरुदर्शन започваме ритуал за любов и тук дойдоха при нас лебеди, стадо лебеди летят. Не се виждат хубаво. Да, ято лебеди, да извинявайте. А, не можах да ги фиксирам хубаво, докато взема камерата, но който ги е снимал ще качим снимките в групите. Това означава, че ни очаква любов. И след лебедите, които видяхме по време на подготовката за любовния ритуал, това е ритуал, който е за красота, за очарование, за намиране на най-добре подходящ партньор и за сватба, за тези, които искат да се женят. А тези, които си имат вече мъже, мъжете им ще бъдат луди по тях. Съответно, този ритуал е хубаво да се гледа 21 дена, защото проблемите в любовта идват от неправилното мислене на човека. И за да се смени начина на мислене, да се унищожат едни невронни връзки и да се възстановят нови, се гледа 21 дена, като го слушате всеки ден, за да ви се набива в главите новата идея за любовта, за вашата красота, за вас самите. И също го гледаме когато отиваме на среща или всяка сутрин го гледаме преди да излезем на работа, да отидем навън, за да бъдем неотразими, красиви и да привличаме купища мъже. Този ритуал в принцип е за жени, но могат да го гледат мъже, тъй като във всеки един от нас има мъжко и женско начало. По принцип, ако мъж го гледа, той активира своето женско начало и неговата половинка започва да излъчва енергия на привличане, тъй като жената не търси, тя не ловува, тя привлича. И за това преследване на мъже, активно сканене на срещи и прочее, нали, се забранява на жената. Жената трябва да бъде щастлива, усмихната, да прави неща, които й харесват, за да привлича мъжа, тъй като мъжа се влюбва в състоянието на самата жена и състоянието, което тя му придава. И за това жена, която се обича, която се харесва и която си гледа комфорта, мъжете я носят на ръце. Този ритуал съдържа вътре морък. Моръка това е въздействие, което е върху вашето съзнание, което аз ще приложа, за да може да щупим комплексите, блокажите, негативните мисли и всички филми, които имате за себе си, които не са реални. Тъй като много често това, което ние жените си мислим, че са наши недостатъци, мъжете го считат за наши очарования. И много често ние сами се урезиляваме като си мислим, че няма да ни харесат, а мъжа реално не ни вижда като Нали, мъжа реално не ни вижда като физика, а ни вижда като енергия. И затова може да видите много неогледна жена с много красив мъж. И ако се чудите какво прави той при нея, просто тази жена има нужната енергетика. И сега започваме този ритуал, както винаги, първо с изчистване. Докато гледате този ритуал, може да си купите бучки захар и всеки ден да си боцвате по една, за да сте сладки. Също може да заредите мед. Да сте сладки като мед, да сте сладки като захар, шоколад, сладки неща можете да заредите. И също може да гощавате и кандидат женихите с такива сладки неща, като вътре има защита. Ако жениха не е подходящ за вас, нали, изчезва самата програма, като си хапне нещо сладичко, ако трябва да изчезне не е достоен за вас, той ще се махне, няма да ви губи времето и ще ви освободи възможност да имате правилни отношения с правилния човек. Този ритуал ще привлече купища мъже. От вас се иска да избирате, тъй като много хора имат ниско самочувствие и бързат да взимат първия, който им каже мял, много си сладка, съм сложила защита. Ако е критен, ще ви каже мял и ще изчезне. Даже няма да успее да ви го сложи. Нали такава защита съм сложила. Затова избираме най-доброто. Ще има много мъже и от вас се иска просто да излизате, да избирате. Също излезте от тия филми, че часовник тик-така. Сега влизаме в ново време и това ново време е с удължаване на живота на човека. И както виждате, ние по-бавно остаряваме. 40 годишните жени не изглеждат така, както нашите баби са изглеждали и не приличат изобщо вече на баби. И много често вече хората се женят по-късно и по-късно стават родители, тъй като нашия живот се удължава и се връщаме към старите порядки. За нашето дълголетие можем да прочетем в свещените книги. Какво пише в Библията, например? Сара ражда Исак на 60 няколко години. Моисей е бил на 800 и колко години, когато а, там се мота из пустинята с евреите. И когато тук в България са покръствали българите, цар Борис бър- Българобиец е изтребил нарочно 300 годишните старци. Същото е направил и Пьотър I в Киевска Рус. 300 годишните старци, които са били почитани, които са пазили знанията, са били изтребени първо за да се унищожи гена на безбъртието. И християнството е тази религия, която е довела до прераждането. Това е такава система, нали, заедно с системата на религиите, всички религии, нали, до това са довели. И това е. А, това е съкратило живота на човека. А сега ние вече излизаме от това нещо, така че излезте от тия филми с часовника тик-така. Вече съм на 35 и още съм ума, че има и такива, където са на 25 и вече са в истерия, че не са се оженили. са едно кой знае какво са изтървали. Виждате ли колко негатив има? Започваме да изчистим първо негатива и после почваме да програмираме на щастие, на любов, на красота.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 и предателите на българския народ платено истина за клето. Анулират всички договори с зли сили, които са били сключвани някога в миналото, настоящето и бъдещето от нас или хората в нашите родове. Изцяло се освобождава матрицата от слугите на злото. Отменят всички обети, които са били давани някога в миналото, настоящето и бъдещето от нас или хората в нашите родове. Изцяло се възстановява се освобождава матрицата от последствията от тези обети, както от последствията от тяхното неспазване. Анулира се ложния контракт МАК, активира се истинския контракт МАК и ние излизаме от състоянието жертва, поемаме отговорност за живота си, като изцяло ни се възстановява пряката връзка с Бога. Анулира се ложния контракт жрица, активира се истинския контракт жрица и се възстановява мъжката и женската щастлива съдба, мъжкото и женското божествено начало, семейното щастие, благополучието и просперитет. Анулират всички ложни контракти с дявол Сатана и е нишия страл и се затварят всички негативни портали и се примахва структурата зелен змей, която отговаря за вредните навици. Примахва се майчино проклятие, бащино проклятие, родово проклятие, печат на бедност, печат длъжник, печат предател, сметка на ангела на смъртта, печат от купника, печат на казана душа, печат адово колело, печат изгоя, печат на самота, виковуха, черна метка и печат на разруха, черна вдовица, черен влал, черен покров, мъртвешки саван. И се примахва ключова родова порча, ключова семейна порча, ключова лична порча, ключово родово проклятие, ключово семейно проклятие, ключово лично проклятие. И се възстановяват връзките на целия род и всички членове на рода с Твореца, с висшите сили, с ангелите, архангелите, хранителите, пазителите и всички духове на любовта и се активира заземлението и слива на всичкия негатив земята. Сброс на всичкия негатив земята, родов, личен и кърмичен, от всички членове на рода, от родовата матрица, от родовата душа и се изцелява целият род на всички нива, във всички колина, във всички жития, бития, времена и измерени от всевъзможни проклятия за унищожение на рода, проклятия за бедност и нещита, проклятия за самота и всевъзможни други проклятия. И се примахва всичкия си възможен негатив, магичен, енерген, психологичен, емоционален, кармичен, духовен, душевен, родов, семен, физичен, негатив, всевъзможни импринти, импланти, чипове, всевъзможни вношени, убеждения, вярвания, архетипи, стереотипи, патерни, родови, семейни, обществени, догми, норми, табута, поведенчески модели, негативни програми, негативни сценарии и се унищожават всички черномагични защити, подписи, печати, имена на черни магови практици. Се примахва всичкото си възможно и съществуващо негативно кълдасвови, дасвови, масло, Магически, енергетически негатив, всевъзможно вълшебство, всевъзможни поръчи проклятия, с глас за слова, дела, мисли, всички си възможни и съществуващи негативни програми, подпрограми, структури, програми, всякакъв род и происход от всички си възможни източници. Примахнах всички блокажи, прегради, препятствия, негативни въздействия от всички сфери аспекти на нашия живот. Изцяло ни се отвориха пътищата на здраве, любов, щастие, късмет, финансов просперитет, семейно щастие, кариерна реализация. Сброс на всички негатив. Контейнер номер едно: Родов личен и кърмичен. От всички членове на рода, от родовата матрица, от родовата душа. Всичкото зло от нас излиза и във враговете влиза. Ние да сме обичани, обгрижвани, носени на ръце, те да страдат и да се мъчат и да плащат всичко от сърце. Истина заклето, благодаря плащат нашите сметки и нашите дългови, нашите наказания. И да са мислили преди да ни станат врагове, ако се оплакват от случващото се. Така. Започваме вече с любовния ритуал – като доста трудно тръгва, тъй като любовта е тема табу за много хора и много хора не вярват вече в щастливата любов. Свързвате с мъки и страдания. За съжаление, страшно много семейства са в лоши отношения. Много хора се мразят, но просто живеят под един покрив. Този ритуал, между другото, ако сте с неподходящ партньор – ще ви го махне от живота и ще ви доведе подходящия. И така започваме. Призоваваме богините на любовта. Лилит, Афродита, Венера, Инана, Фрея, Астарта и всички потоци на любовта, богинята Майка, Изида и всички духове на любовта и на семейното щастие. Аз не свещи приплитам, а най-добрият мъж към теб приплитам. Съединявам вашите души и сърца. Аз не свещи приплитам. Когато призоваваме нещо, въртим към нас свещите. Аз не свещи приплитам, а мъж към теб приплитам, разпавам тялото му, душата му, сърцето му и ви сливам с него в едно. Свещите и билките запавам, мъже в живота на моите момичета привличам. Свещите и билките запавам, мъже в живота на моите момичета привличам. Свещите запавам, мъже, мъже в живота на моите момичета привличам. Така. ще има много сватби тази година. Този ритуал действа в рамките на една година. Ще ви споженим, ако го гледате качествено. Така. е гори и се разпава, мъже страстни и добри, при нас поканва. Идват само достойни и богати на тълпи. Нас не обичат, след нас тичат, страстно ни желаят. Много ни ценят, да се оженят за нас, се стремят. Така, само. ритуалчето нали, не иска да тръгне, обаче къде ще иди в тръните? Така. Огън и гори се разпава, мъже страстни и добри при нас поканва. Идват само достойни и богати на тълпи. Нас ни обичат, след нас тичат, страстно ни желаят, много ни ценят и да се оженят за нас и стремят. Огъня гори се разпава, мъже страстни и добри при нас поканвах. Идват само достойни и богати на топи. Нас ни обичат, след нас тичат, страстно ни желаят, много ни ценят и да се оженят за нас и стремят. Огъня гори се разпава, мъже страстни и добри при нас поканвах. Идват само достойни и богати на топи, нас ни обичат, след нас тичат, от страстно ни желаят, много ни ценят и да се оженят за нас и стремят. Огъня гори и се разпалва, мъже страстни и добри при нас поканва. Идват само достойни и богати на тълпи, нас ни обичат, след нас тичат, страстно ни желаят, много ни ценят и да се оженят за нас и стремят. Огъня гори и се разпава, мъже страстни и добри при нас поканва. Идват само достойни и богати на тълпи, нас ни обичат, след нас тичат, страстно ни желаят, много ни ценят и да се оженят за нас и стремят. Огъня гори се разпава, мъже страстни и добри при нас покамва. Идват само достойни и богати на тълпи, нас не обичат, след нас тичат, страстно ни желаят, много ни ценят и да се оженят за нас стремят. Огъня гори и се разпава, мъже страстни и добри при нас поканва. Идват само достойни и богати на тълпи, нас ни обичат, след нас тичат, страстно ни желаят, много ни ценят и да се оженят за нас стремят. Огъня гори се разпава, мъже страстни добри при нас поканвах. Идват само достойни и богати на тълпи, нас не обичат, след нас тичат, страстно ни желаят, много ни ценят и да се оженят за нас и стремят. Ние сме красиви, секси, неустоими. Ние сме красиви, секси, неустоими. Ние сме красиви, секси, неустоими. Морък на теб навеждам, в красота те обличам нареждам, ти като слънце сияй, биди и страдания от мъже не знай. В красота те обличам, мъже към те привличам, а ти от тях мъдро избирай, най-добрите и достойни подбирай, защото си от всички най-красива и си чудна като свила, свила удива. За мъжете си загадка неустоима, медена сладка, по-сладка от шоколад, по-ценна от злато. Всеки иска да е с теб, Лепят ти се мъжете като мухи на мед. С подаръците обсипват, носят те на ръце и се бият и състезават, кой първи пръстен да ти даде. За всеки мъж си избъдната мечта, най-прекрасна свидна невеста. Твоите недостатъци са твоят чар и те водят до мечтания отар. Всички мъже при теб са на колене, с пръстен годежен и в любино вярно сърце. И само те обичат и до гроб след теб ще чичат. Ти си кралица, красива императрица, страстна богиня на любовта и страстта. Такава ще бъдеш до края на вечността. Истина, заклето, благодаря. Морък на теб навеждам, в красота те обличам, нареждам. Ти като слънце сияй, биди и страдани от мъже не знай. В красота те обличам, мъже към теб привличам а ти от тях мъдро избирай. Най-добрите и достойни подбирай, защото си от всички най-красива и си чудна като свила, свила самодива. За мъжете си загадка, неустоима медена сладка, по-сладка от шоколад, по-ценна от злато. Всеки иска да е с теб. Лепят ти се мъжете като мухи на мед. С подаръците обсипват, носят те на ръце и се бият и състезават кой първи пръстен да ти даде. За всеки мъж си сбъдната мечта най-прекрасна свидна невеста, твоите недостатъци са твой чар и те водят до мечтания алтар. Всички мъже при теб са на колене, с пръстен годежен и в любино вярно сърце, и само те обичат и до гроб след тебе тичат. Ти си кралица, красива императрица, страстна богиня на любовта и страстта. Такава ще бъдеш до края на вечността. Истина заклето благодаря. Морък на теб навеждам, в красота те обличам, нареждам. Ти като слънце сияй, биди и страдания от мъже не знай. В красота те обличам, мъже към те привличам, а ти от тях мъдро избирай, най-добрите и достойни подбирай, защото си от всички най-красива и си чудо като свила, свила самодива. За мъжете си загадка неустоима, медена сладка, по-сладка от шоколад, по-ценна от злато. Всеки иска да е с теб, лепи ти се мъжете като мухи на мед подаръците обсипват, носят те на ръце и се бият и състизават кой първи пръстен да ти даде. За всеки мъж си избъдната мечта, най-прекрасна свидна невеста, твоите недостатъци са твой чар и те водят до мечтания отар. Всички мъже при теб са на колене, с пръстен годежен и в вярно сърце, и само те побичат и до гроб след тебе тичат. Ти си кралица, красива императрица, страстна богиня на любовта и страстта. Такава ще бъдеш до края на вечността. Истина заклето. Благодаря, благодаря, благодаря. Призовавам всички мъже към теб от всички страни на света. От изток, запад, север, юг. Явете се тук. Ти мъдро избирай най-добрият, за да си за себе си подбирай. Бъди за мъжете изкусителна и сладка, като скъпо вино, като бира, като футболен матч обгрижвана, целувана, желана, пригръщана и приласкана. Най-достойният избери, пръстен той ще ти подари. Ще те носи на ръце, ще те обича от сърце. Само теб ще желая и да ти е верен до гроб, не ще се поколебае. Ти ще си негова царица, богиня императрица, истина заклето. Призовавам всички мъже към теб от всички страни на света. От изток, запад, север, юг, Явете се тук. Ти мъдро избирай, най-добрият за себе си подбирай. Бъди за мъжете, изкусителна и сладка, като скъпо вино, като бира, като футболен матч. Обгрижвана, целувана, желана, пригръщана и приласкана. Най-достойният избери, пръстен той ще ти подари. Ще те носи на ръце, ще те обича от сърце. Само теб ще желая да ти е верен до гроб, не ще се поколебае. Ти ще си неговата царица, богиня императрица. Истина заклето, благодаря. Призовавам всички мъже към теб от всички страни на света. От изток, запад, север, юг. Явете се тук. Ти мъдро избирай, най-добрият за себе си подбирай. Бъди за мъжете изкусителна и сладка, като скъпо вино, като бира, като футболен матч. Обгрижвана, целувана, желана, пригръщана и приласкана. Най-достойният избери, пръстен той ще ти подари, ще те носи на ръце, ще те обичат от сърце. Само теб ще желае, да ти е верен до гроб, не ще се поколебае. Ти ще си неговата царица, богиня императрица, истина заклето. Благодаря, благодаря, благодаря. Казатното от мен да се изпълни в срок до една година. Не аз приказвам, а всички богини на страста и любовта заповядват. Истина, заклето, благодаря. Казаното от мен да се изпълни в срок до една година – не аз приказвам, е всички богини на страстта и любовта заповядват. Истина заклето, благодаря, благодаря, благодаря. Казаното от мен да се изпълни в срок до една година. Не аз приказвам, а всички богини на страстта и любовта заповядват. Истина заклето, благодаря, благодаря, благодаря. Призовавам всички мъже към теб от всички страни на света. От изток, запад, север и юг, явете се тук. Ти мъдро избирай, най-добрия за себе си подбирай. Бъди за мъжете изкусителна и сладка, като скъпо вино, като бира, като футболен матч. Обгрижвана, целувана, желана, пригръщана и приласкана. Най-добрия, най-достойния избери, пръстен той ще ти подари, ще те носи на ръце, ще те обича от сърце. Само теб ще желая да ти е верен до гроб, не ще се поколебае. Ти ще си негова царица, богиня императрица, истина заклето. Благодаря, благодаря, благодаря. Призовавам всички мъже към теб от всички страни на света, от изток, запад, север, юг, явете се тук. Ти мъдро избирай, най-добрият за себе си подбирай. Бъди за мъжете изкусителна и сладка, като скъпо вино, като бира, като футболен матч, обгрижвана, целувана, желана, пригръщана и приласкана. Най-достойния избери, пръстен той ще ти подари, ще те носи на ръце, ще те обича от сърце, само теб ще желая да ти е верен до гроб, не ще се поколебае. Ти ще си негова царица, богиня императрица. Истина заклето. Благодаря, благодаря, благодаря. Призовавам всички мъже към теб от всички страни на света, от изток, запад, север, юг, явете се тук. Ти мъдро избирай най-добрият за себе си подбирай. Бъди за мъжете изкусителна и сладка, като скъпо вино, като бира, като футболен матч. Обгрижвана, целувана, желана, пригръщана и приласкана най достойни избери пръстен той ще ти подари. Ще те носи на ръце, ще те обича от сърце. Само теб ще желая да ти е верен и до гроб, не ще се поколебае. Ти ще си негова царица, богиня, императрица, истина, заклето, благодаря, благодаря, благодаря. Сбъдна се! Очаквам сватби. Ясно? Който ни се ожени, шамари. <laughs> И кръщинета, естествено. Ми то върви, нали, като се фаним на хорото. Може пред боговете. Добре. Ще правим всичко. Даде през боговете, не от християнския, пред висшите сили. Даже сега тук има една наша двойка, венчавам ги от името на изток, запад, север, юг, в името на божественото и дяволическото дърво и ги защитавам и ги дарявам с вярно, здраве, любов, просперитет, благополучие – избъднати мечти. Каквото решите, всичко да ви се сбъдне и сте под защитата на боговете. Трети лица, въргове и, и всякакви други хора, които искат да ви навредят, ще бъдат поразявани на мига. Благословени сте. И нали, това беше сватба, като тази венчавка беше и за вас. Венчавам вашето мъжко и женско начало по същия начин. Истина заклето, благодаря. Чао от нас в Крайморие. И ще се видим след това на Шипка, следващия месец, средица ритуали. Чао, чао!